muwemba muwemba gwakutte nkyogedde wano mulimu akantuisvery ah, ah. <laughs> eh? diplomatic emuganda is diplomatic toyinza kumutegeera balinga batoolo naye ate ba batoolo bali pulaiti nya i donno whether the mutoolo kanigundi kyobulabatyon ono spokesperson wamaje hmm. kalemire eh. mulabamu obutoolo he does not shout eh, Jeno Kasirye tali paati ya operation tujja kumuyita twogere naye mpola eh oyo ye mutoro i don't know whether you can easily kakati tell eh, kakati patrick onyango wabwayo banenanga ah, ah banenanga tebamanyi patrick onyango bagala nnyo okwogera kazindaalo mm. ate ne batamanya nti mass communicator olina okubanga olirira yebo always kituufu nga byogera si yakuyimba yes. kakati bwomala kuwumulamu ebituli nga bwenala biwali nga bamukubye mukatuuni enanga ebyobusiru byeyakwogera hmm. kati kakati bana babodaboda bagenda okutandika nga 27 bapolisi batandisa okubajja biri babivudde kati bababuuza driving pamitbikikikiante nkugamba hmm. nti waliwo gurupu eyagala okutunda tiagas nabagane ti akatabo nakawandiisi hmm. temulabakano aka covid covid-19 mafia mm. bafanana nenkima nti ekibira kyakwata omuliro enkima ento ziraba zo zisala ndongo mm. zagala ekimyufu kijje zikizanyise eh, eh. ate zino enkima enkadde zizino emu ekutte kuginewaente ekibira kikutta omuliro tofudde mm-hmm. kati aba covid eh, enzige bo bagala kulya sente kakati waliwo gurupu eyagala omuliro gwake yes. eyo gurupu era kyova olaba nti pulezidenti bwabagamba nti ababodaboda muwandiike amannya g'abantu hmm. yo live it to work aa ah, ah, amaka gagenda kufa kasimanya esimu owabodaboda agenda ani akugambyeko nti owabodaboda omuntu anamuwa esimu ekulumi nera tajamuwa simu ye n'obudde tebabulina nze natuuza abantu babika bibiri bembadde nabo hmm. natuuza ababodaboda ewaffe ku kyalo nembaga zisinza mbalitira bodaboda mhm. mbalitiramu nkoko mwagala hmm. enkoko mhm. nti afe twagala bodaboda nembaga nti tetimikalikyoleeti foyo bodaboda zibaddewo kumi mm. nga ewomugagga omutwalira sinji kenda mm. togula mupiira tokanika bwona ogyewola ya miliyoni satu kitundu mm. kitegeeza wetaddeko management ne rooni eh. nebwe bagibba umasipe ah, ah. ekyokubiri buli muntu lwasasula ebbanja erongo tayimu alitamwa nirimunyiwa mm. kubanga tugeze emiliyoni satu kitundu nga lunaku osasula omutwalo gumu kikumalira enaku meka okusasula so ebikamu tayad nembaga nti mutemanyi pulisisi wa bodaboda mm. ababodaboda lwaki bawagira nnyo besige nti ono eyatuwola sente n'atuwola bodaboda ze bwe bamuwangula mu kalyona n'atubanja bodaobuddamuokubanti eh, kyenkubulira eh. nti kiringa omulwadde okubula dokita sente ate obaonaawona eh, kubanga goloza nti akuwenya ate omubanje ebanja life kaganide nembagamba abewaffe tiretimiteriyo bodaboda muyina kumi mm. singa mbongerako endala kumi mumanye ekiddako mm. kubanga muti muli scientific mm. bodaboda kumi mubadde mukola emirundi emeka ku bodaboda ekumi mhm. if you bring in zwera boda boda makumi abiri have you do you believe that the passengers will increase in the same ratio nedda ekigenda kudira chichi kuzeba kakoda kuvuma musebe kubanga tomaze kubala the inflow of passengers yes. obalete ya bulates naye nga tomanyi nti oba basigadde beyongedde eh. oba basigadde kumulembe kakati bano bano bo babadde balowooza mm. ne kabasaakuga nti byadde esemba nga baagala akavuyo akaliwo kyovaolaba abaali bakubaka basibaki nga baagala abaliwo bagambe nti museveni tumusuuzizza boda kyembagamba nti museveni tosobola mubalaba nokozesa tamu strategy bwobaga wali obaze museveni nti ababodaboda bagenda mukyawa naye atuula n'abala museveni abala nani e, yekka n'ategeera nti kati bano bayiseewa mm. kuba kyenakugambye nti bobwaini muwandiseeko akatabo ngakutte ekisero kyensenene zimupalukako nemugamba nti abaganda bakugamba nti olugambo lwensenene lweruzisa ensenene bwe zigwa mukifo kyokusirika buli emu egamba ginewayo nti mwenakye mwenakye mhm. mhm. kakati emuganda kuizi moving agenda oziwulira eh, nakubawuli nebazirya mm. kubanga they dont keep quiet mm. kakati besigundi bobi wayini olugendo lwakutte kamuhiya oyogerere mu pologulaamu yo nga abakuulirira bali luddawo mu maka gaabwe naye okugamba nti mu covid-19 ngaabantu babadde tebakola oleeta abayayebo baggala oluguudo tiyagasa gye bajja bba kuba tebikamu menesi nga bavudde maduuka gaabwe okuba abasajja abo ate ofune nekibooko sikwadi eyefudde abantu b'ekitundu kwatakwatakwat kakati why don't you besigi woko tuwaka yamulema violence mm. abantu bawana abamanyire okwekolera tubateekamu woko tuwaka tebabyagala kubanga abaana babuze takisi bazikubye enkya mu katale takoze abantu bano baagala mmere ya leero bali mu private sector yes. naye abantu waliwo e, e, enteekateeka ya kampala capital city authority batandise okujja sente ku bantu mu mayumba gaanti ekyo nakyo tekireeta obuzibwe nti ebyo byonna babikola waliwo embeera ejja hmm. nabagaa nti ffe mu baganda kasitakibanga omwana wamwe alwadde olukusensa bala baluyita luseru hmm. bala babayita mulangi hmm. temulinya kitanda omulangira bwaba yazze tewali kulinya kitanda eh, naye ngaekigendera kyakyo ki is that all of the efforts should be made to save the kid abaganda yes. Mm. bati olukusa ensi lulina eddagala pitirivu kyenakugambye mm. nti obulwadde abantu bwe batudde lubeeramu eddagala lingi n'amannya mangi mm. oluseru olukusa ensi mulangira mm. eh, balutya nnyo balutta abaana kamamwana eh, abuguma nabuguma nabuguma nakola ki mubisi gwanjo ki simanyi gundi ah, empuuta amasavu gempuuta agendika obutulika ate lwagoneddemu lugenda kwosa <laughs> amawugwe omuganda ate olukusenzi mm. kakati bakugamba nti omusajja omukazi wayitira ne mujjawe ti muganda wange jangu ojjanjabe omwana oyinza oga namulagajjalira waayi amanyi nti mu ddwaliro ne bba gye bali mhm. nga bajjanjaba olukusense tewali kibeerawo kakati bano abantu ba pulezidenti mu bubbi bwabwe mm. beerabira nti ekintu kyabwe bagenda kisuula yes nti nsereko si yensereko kyakola mm. kiri kimu mm. nti nsereko lwaki e, ameze bano bonna ne baddayo ewa pulezidenti mm. mudu nsereko gyalaba mu kibuga is on the ground nti you have not solved the arcade issue kubanga akede iso kan is a be solved mm -hmm. president museveni kulagira minister of finance atali mubbi natula n'ababanka yes. ababanka nabagamba nti uh, interest rates muzireko emyezi ena mm. muzijeko nabano kubanga bano balina pazo eri bweti mm. nti omusajja yagenda mu banka n'asingayo ekizimbe kye ne bamuwola azimbe ekirala nga kyawaddeyo kikinga omusingo kizimbe kye mm. nga sente zigenda kuvaawa mu kizimbe kati if you dont pay him kitegeeza ekizimbe kiba kitwala naye ng'ate mwembi temuyina gwetolinaolina mm. kubanga kakati mwenna abagagga abo mbagamba nti mwemugenze nemukola ensobi nemutya pulezidenti museveni kuba temwawula polisi na museveni yes. you tell the president the real problem ti bwemwewola sente mu banka babawa grace period ya myezi esatu buildingi ebeera etya mu myezi esatu ngaekazi ekozeeki bagiyingire it must be erongo ki eh, finance ogundi hmm. nti omusajja agenda okuzimba ekizimbe ng'agenda kukijjako abapangise kenya bayina agricultre gundi mu mateeka nti sente za agricultre kyezaki tesobola kakati ye president agaa udb udb yagwako dda uganda commercial bank ne udp enjawulo eriwa kubanga uganda commercial bank bagicapitalizing netuka ku 95 billion ah! bagitunda billion 45 kigundu ekigula billion 45 era ekigundu olwaliyo gikwatako natandika okiteekamu assets ezitaliiyo bwajjamu sente abawo ne baali bagamba nti sente yazitwalawo ezagenda yakuwaya yakulanga mugundi eh. greenland bank tanzania dayisalaamu yali ekola gundi banka ndaisa gundi zanziba yali ekola mm. gundi banka gundi kenya yali ekola era batanzania bakola ripoti nti edi quarters wewali obuzibu e kampala naye ewaabwe etali bubbika gavana wa central bank of kenya yawangula ebirabo buli mwaka gavana wa central bank of tanzania tayinza kuzanyira ku ekonomi yaabwe obubbi bwali bwona nga bwebazanyira eh, anti kugambye nti bazigula zali solvent mwalimu sente mm. kakati nolaba nti nze okuteekawo udb nga udb yagwa netukola nekibiina nipat bakitanga nipat mm. ekibiina ekibanagulamu nenyumba yeah. assets ezitaavayo mu udb bateekawo ekibiina nga kirima wansi wikotoliyo nga kitunda bintu byabantu kakati ate mwetuza sente eddiba lyengo eryalera omugenzi mwetuteeka why don't we capitalize thecentinaries ani ez'abantu n'ezabasudiiru muziggulewo kuba private gundi president abadde ali nnyo mu private gundi private enterprises mm. kakati kyenkugamba can we solve this issue ekubya e, e, amasasi mu kibuga kakati nojja osanga ensonga endala nti bakugamba fe abamanyi ebyomunda mm. nti abasuubuzi bano nga dweke rubega mm. dweke rubega yagwa mu nsobi ebizimbe bwe bimuvaako ne biraga ewa muhange ye muhangi kyeyakola like new person yes. yakwata abapangisa sente zonna nga bwazikwata bwagenda mu livenu nebasalaku omusolo ebikozi drake ye yali takimanyi mm. nti omuntu bwasasula emiliyoni emu mbu drake abadde atekayo emitwalo abiri e. kakati bamubala kati ebizimbe nga makumi abiri biyinza okugenda eh, kakati ekyo gavumenti ekyogere kyovulaba drake yatuse nogamba mm. nze ndi fulonti si byange ani yegana obugagga yagambye nti si bibye naye ebizimbe byo si byabwe no ati gye nkugamba nti baali basobola obizimba mm. omuntu owa siringi ekikumi emiliyoni n'omuteeka ku lisiiti nti emitwalo abiri ekitegeeza ne revenue authority ebala mitwalo abiri zinaasigaza mmeka twazigabana naki Eh, ekitegeeza babadde naye okufaana nga bamafiya bano tebali bamafiya abalowooza nti basobola okunwanyisa olwokuba museveni ankozesa mm. nti ne intelligence nevayo erwanyisa ebyuma byange mm. oba bangule ate nve ku museveni ate nga purezidenti yeyanyamba nga bankuba nemotoka nina n'abasirikale kakati gwe obwongo bwo bukulowoozesa butya nti ate nze nyinza okukolagana naawe okujjako ngaoli musiru nnyo kakati nakino bwekiri gwe yerubega bwaba yakikola oba banna abalala mm. gwolowooza nti ye museveni mu bwambeka bwe mu bizimbe temubadde bambeka yagobye abantu emitwalo munana mugundi mu uganda revenue authority ate aba electoral commission yabagobedde ki electoral commission busirwera nkugambye hmm. nti electoral commission okuva mu kyenda mumukaaga hmm. baayiye amagezi kyebasooka okukola basanga gavument printers guli musajja mukulu hmm. gavument printers tubadde naye mu uganda gavumenti printers yebadde kuba uganda gazeti nga yekuba ebigezo yekuba buli kintu kyonna ekyagavumenti mm. bevakitwalamu omuvubuka oyo oyo omukubalangira mhm. ye kyeyasooka okukola uganda yali under presence office gavumenti printers nga yekuba budget gavumenti printers nga yekuba ebigezo babaggalirayo yalina plot mu kampala s nnya prime plot entebe eh? gateekako board kakati manager akola ensobi ajja mu boodi ababuuli asese eziriwo oh. we have four prime protein entebe stop stop is it true negaduka waliko ebisajja ebiri ku boodi byetugenda okusiba <laughs> nebiduka poloti zonna byazitunda ne bagenda ne bakolagana n'omusajja bamwita kajala eyali minisa wa gundi wa privatization hmm. ne baddira siri biliyoni nebatuteekako mbubagenda eh, eh, facelifting government printers ani nebaga nti bajjayo ti 5 billion the three was offset taxes mm-hmm. ekitakola kyatereveni ekibanja eti bajja okusiba bano omuntira bwerere mwalidduse buddusi kubanga enziba yammwe ebadde mbi kakati omusajja manager mm-hmm. bwe yavaayo okwogera bamugoba n'agenda mu kkoti omusango ne gufa tegwawulirwa eh? ati babadde balina amawulire kakati government printers nefa there is no country except uganda where a budget is printed in somebody's private gund ate fe twafunamu kuba if there is government printers ate president yali wadde nze ekyapa yali gambye nti ate ekyapa gwonaokola mirimu ki kakati mm, today mm. bwe bamala okutta government printers tutandika okukuba obululu bagamba babukubirawa kabusinga yakuba obululu wano eh? kabusinga yakuba akalulu knalen ekyalimu yayeyeyeyeyeye kabusinga yakuba akalulu knalemu nakugamba nti ha ekyali mu kalulu knalemu obulungi omulabiwa ekigtv programu yaffe etale kyagenda muwato mukyala aisha ah, ah, yaoma tukutumiddeko nnyo webalkuulira bwempandikano mu biri emeka mhm. akaluka 12 oli mhm. akaluka kabusenga keyakuba mhm. bakakubira mu new vision nakugamba at this time there was a small group that was updating the register however other people took the role promising to produce anaculate register mm -hmm. However, their intentions were far from this actual role of producing and taking over the register. Mm -hmm. They did not want to produce a clean and accurate voters register. NRM, mm. in the process, no accurate register was made, and consequently, the NRM party elections were marred by vote buying and favoritism and open rigging and money. I came out strongly and warned that NRM organizing committee was deliberately undermining the NRM elections process for both the political and the financial benefits. At this time, nobody picked interest in what I was saying. For example, heaps of NRM ballot papers were solidly opened in Kampala from the committee's office and the homes of the members of the committee. The price ranged between 5 million and 10 depending on the competitiveness in a particular constituency. Secondly, the ballots were printed by the new vision and surprisingly, the management did not come out to explain the source of these heaps and heaps of ballot papers on the market. The printers had an obligation to protect the ballots. Amazingly, the NRM Electoral Commission did not come out to explain the sources of these ballot papers. In Gomba, for example, it took weeks for NRM members to receive the ballot paper, in spite of the fact that a member of the committee is Erika Yonde, hails from this area. The only answer to this was to undermine Kalule Sengo, who was tussling out with the incumbent Mrs. Muyinda. This confusion was deliberately done by an invisible hand. In their desperation, these two, those who sought the NRM card, is support from the NRM big wigs. Mm. This was intended. In the process, the determining factor as to who would get the party card moved from the election process to individuals at the party headquarters, mm. where the matter leaves the Democratic Party process to individual party leaders, the president is always the loser. This is because, unlike other leaders who can be accessed by the party members, the president, who is the party chairman, is not easily accessed. This worked in favor of those who were at the secretariat. This explains why the election leaders were tight. The reason for this is that both candidates, the official flag bearer and the independent, were both sponsored by the invisible hand. Mm. This explains why parliament wants to usurp the powers of the president. akaluka enaalemu akabiri kumi na gumu babukubira mu new vision nga batunda butundi akakiiko kamagoba banangirire kulo limu mukalulwako bwagenda okucyanga wangudde gombola emukubalangirira eh. era nakugamba nti oluvanyuma pulezidenti museveni mm. yalonda akakiiko ka kigongo ne lugonda kagende kakebere mm. naye kaali kakyakebera ki kuba tewaliwo voters register kati ng'owaabirani kuba waligambye nti abenrm tuli kikumi ku mukitundu mu mm. ate ono afuna atya ebibiri omuntu mugombolemuate eh, waliwo voters register nabaga nti akakiiko ka kikungu kalinga omwana omuwala amaze okufuna olubuto maama we namugana okutambula n'abalenzi ate balwongerakakati anti nkubuulira mm. olwo okukubira obulu mu uganda kufa ne printing press bagikoze eyentebe mm. ne batandika kukubira south africa kakati webakubire south africa webakubire south africa pulezident nakitegeera tibabbiramu sente empitirivu naye yenyini bamubba mu kalulu mhm. badde bamubba mhm. yes kakati bo obutabala bwabwe nga bwe bali ku bino kujja ku masanyalaze kkolaki mm. fe abaganda tuga nti ekintu kizzeemu omukoosi ekintu ne bwoba okyagala otya muka omusajja n'oba nga omulinzi mm. era bweoba mwenzi mutuufu mm. omukazi omuga nti essajja bweriba liremeddewo naabwe totambula nze nkwagala oyina emirembe naye omusajja bw'alemera ewaka gwe omukazi newebba najja ngaakugoberera buba busirubwo yende enkeera obudde okyalina eh, mhm. nakasambu kannaku meka nebweve nkyogenda mukasambu hmm. kalinde kagwe hmm. naye reka kuleka musajja wakogenda oyende kuba naye abuuza alazeebwa hmm. eh, <laughs> kakati gundi bano fe kyetubagamba nti bo ku nkola yaabwe bo tebadda mabega bakuba kiriwo nti nze tombuulira oba pulezidenti museveni mukodomi we yeyalise printing press egenda okuba obululu ne sente ne national identity card tekina ekyo kinumamu bino aba bituufu kubanga gwe ne bwokuba siina wenfunira nemukodomi wa museveni ne bwakuba e, e, ekyokubiri lwaki ye mukodomi wa museveni obanga ffe museveni tumufunyeemu ye bwe yali agenda okulwana mu nsiku bo ye famire ye ye siyakufunamu nzi kyembawakanyamu mm. kulya gundi mbogo ne balya e, gundi ate nakomyu ne bakakima ni bali embogo nakamino kanana wachi sendeza mata uzikwata nga abantu bajja kunywa mata amazima lato okukulya nnyo 51 million eze ubundi kutuyambye mu 7 kubanga abantu basobola okwegugungo lw'emmere yes. ne gavumenti ne bagijjako mm. naye to get access no i don't see it as a bad wound kakati pulezidenti abagamba tikuluno eno kampuni yegenda kuba obululu kati bakozesa obukodyo bwabwe obujja mu kampuni ki eh, eh, kigambibwa baali bamaze okulya biliyoni nsanvu enguzi bagivumirira mu kifo ky'okukkiriza noga nti owange kakati eh, essajja liremedde ewaka mm. era ekyo ekintu nakirabako mumanyi lwaki omuhikiro wa tola ali mu lukomera gundi ono ono ah, ah. ali mukomera gwebagamba okuwonika kalamu yes hey. akavubuka nga bino byemulaba bisimayo bamazonto mm. ono gundi oyo gundi gumusibu yayimba enyimbaze gundi nti bamusibi ono yayimba simanyi kukameme bambi eh, kiweewasimanyi yayimba oluyimba lwa nantaba nantaba otaba eh. <laughs> naye va ku mwana waffe zabemazonto simazonto eh, kati omuntu amaze okuwunga nti mazonto nga musibira ki kakati ekyasibya katuula mu kyali kimu mm. katuulamu omulangira yalina naawo nga mulema hmm. eyamuvumanga nga kasajja kalema kali awo mm -hmm. nekamuka gwe wasse muganda wange oyagala mukazi oyagala mulamu wange mm -hmm. nga kavuma muvumi mm -hmm. kasajja akavuma buvumi kali awo mm -hmm. laba katuulamu bwekamusibiza emyaka kakati katuulamu asalawo akatte mm -hmm. kamugamba gwe watta watta muganda wange otwala omukazi kakati baabatolo baali bagezi abatolo babagamba kabaka waffe tako lwako postmortem eh, kuba bategeera tiwatfitisaidintiyafudde butwa kanikuletecrisis batuula mm, nebakikiriza nebaa nti kabaka waffe tako lwakoki kati kakasajja nekagamba ne radio tolo ne tv tolo byali bya bwakabaka bwabibba akasajja nekamubeerako mm. eh, kakati ye n'atategeera provocation nze akakasajja kawe bakateekako abalikabambula bali babalala alikaanakasa omutwaliba mulala nga sirina <laughs> siriiyo nze batabani bange baamba ekintu kimu eh. tiakasajja ako dda titukakole bwetoti mhm. buli wekatimba ebipande tubijetujja bawabira mhm. yes tujja bowa biriba gye batimba libakola ki bali bakakuteka babi mmengu kino kigundi kyabe mu kibi kyekikere kiri ku mbaata abaaaaa mutabani wange balooya eh, nembabuzaako tukakolera ekinti kukawaabira buli atimba n'ateekako ntamale mirundi ayina otusasula nitandika binonyo binonyo binonyo waliwo nenalava mumotoka ninyo omuti ninkisalayo waggulu kubanonja kubawaabira kati katuulamu yatuma omusajja eyagenda okukatta mm. nga yali edisi wa mugisa muntu n'abula mu magye edisi wa mekamanda tuyinza kubula tebaba bakumanyi bangi kaka tebategeera nti yafuuka amudigundi roba haiwe roba mm. abaki ku nguudo mm. Eh, mm. kakati gwe yatuma okutta n'amugamba nti sente ozisangawo ne bagula n'embuzi ey'okwokya eyokukwata omuzimu kufaamu ye kakati ono eyagenda okutta kijja naŋŋuma asanga banne bakadogo omu bamwyitanga mirindi bazaalibwa nono kajabago babattira makerere n'omuwala eh, eh, kati yabatta nabo esiriokiira yatta ne munnamawulire wange esiriokiira if you cannot get a trigger to kill yourself youll end up killing many kakati omuvubuka bwatubuka nga bwomanyi nti abantu bomukibuga mm. balina kawoteri komukyalo mwebatuukira bakabbaala kati nono mweyatuukira asangamu bamirindi polo teyalise naye yali tayinza butatta nga sente gyeziri nti olumala okutta okola ekintu kakati bano bamirindi bakitegeera how come nti omusajja ono yali edisi wa mugisa muntu n'abula n'afuka haiwe roba bulwazze e fort potro leba si kijja naŋŋoma mhm. they zeroed on the man mhm. neba muziro wingako mhm. naye ngaekyamutisa kolo teyalisa ekikosi yalige nti hakukamu nti gyeŋŋenze ate ensanzeyo bakaduga abamanyi benali nabo mumaje kakati ngaamutta nga bamuwa sente what he did naba naabaana ba mirindi yabattira emakerere aba alina omwana omuwala omwana ne babanya amasasi mhm. to divert nti baali balwanira muwala oyo yabatta mhm. kakati nze bagenda banyumiza katuulamu mayombo yali mukwano gwange mayombo aŋamba nti ave problem president yaŋambye okubuuliriza ku kase eyo mm. but that is my sister kakati nkoleki nemugaa ntiyanti yawe obeera fair kuyi challenge je yakuwadde yes. become fair you must be fair nangamba naye omusajja eyatta yaddukira e rwanda naye amaze okunkontakitinga tiatende katulamu naye ayagala kumutta tikimuddusizawo olwo katulamu agenda tta ajewo obujulizi kati nga sigenda mu ofiisi yange mm -hmm. naye naamawulire nga sinyumya mwetisoliyo mm -hmm. tibanna nti eyatta gundi kijja naŋoma ti bagenda mukwata ali rwanda njogerawo naye musajja ayogera gundi koza abamawulire bangaaba tebalumbye katuulamu nti omusajja edita waffe ayina infomation ekukwatako tiguwattakijjananti mumuleete ah, oli asituka <laughs> kale mwana nge wotegerao nali nkyali mwavu nyo nina dignity yeyabuka nite mm. nyo nyo nyo nzo muntu okunekulediyo waliwo musajja nkubidde simu mm. nanga nekintu kyenjagala okubuulira kikwata ku byakulonda nemuga tumbuulira genda ku sekuritariat wy nze mpandiika obutabo bwange ojja kuleeta ekintu ogambe nti abo mubalaba ekiwandiiko ekyange kyenyini kyenamuwa mweyakola akatabo mubayita mm, mbumpa ndeeta akatabo akange onsomeremu nedda obwange ani abusomamu I've told the man, if you have a burning issue of elections, go to Lumumba, not me. Kubanze nkumanyi nti nina ideas ezikolebwa bweziti kakati independence ya Uganda yaliwo nga mwenda okutoba mm-hmm. lukumi nenda nkanga mwebiri mm-hmm. kati waliwo akikyusa ekyo. Yes an issue is an issue. Ojja kundeeta information yiwe kakati nze n'okungamba obugayi waliwo abantu abamanyi ng'ogenda okuyingira mu studio n'akubaza. oyo omukazi yakinkolako kimanyi bamuyitaani owenansana mm. bakitte mm. erangami mm-hmm. nga nyingira mu nbs nemugaa want from me ambakitte kinti kakati kyenyinza okukolera gwe bano bakubkaobuhingeyo pologulamu gyogyogerereko mm-hmm. notmi bukwe pologulamu kubanze manya nti ono akulinda omugezi as you are entering neyefuula kuwa gundi you don't have any time to cross check yes. Eh, esimu yonna gyonkubira oba nga ndi mu studio oba okuŋŋamba ti ne gundi andaba why do you inform me nti naye kwali to intimidate me yes. nti mbeere soft kyamaanyi nyo kokubeera ku tv Nido. nti gundi mp gundi kwali <laughs> kakati nze saagenda bamugaa nti omusajja otasobola kujja n'abawa ssente ŋenda okulaba nga sibo bakyusiza ejambala baguza amasaati amapya bakozeeki kakati baddayo bamuga nti owaayi sente watuwa ntono namuga nti mbawe meka munveeko mhm. eh, baali bamuyita kalyango mhm. omulala ye waali ye teyaddayo kati kalyango addayo mhm, kyava amugamba nti naye omanyi nti genda n'abantu abo abaami abo ababiri genda nabo obalage banakusanza sente ekiro samukaaga ekabowa mhm. enkuba yali etonyena okutonya kalyanga anywa omwenge mhm. ekalyangu letasgo i have a deal with his gentlemen kalyangu kumaca bamusanga kumwala nga bamukubye omutayimbu kumutwe nga bamuse yes netubeera munamauli omulala bamwyitanga kitanda mm. kitanda era naye ayinawo omusobozi gyeyagenda nalya sente mhm. namugani munnange bwona okuba sitoole eno nti nayavuwadde bannange benkola nabo bonna bajjakunziruka nebbanka tejja kumpa sente oyagala mmeka mhm. nazimuwa kakati bwamala ozira nazimala unamuddira tikuluno mpeezisembayo namuwa bwe zamugwako naddala yamugaa nti kakati njagala nkwera eddala sente ezikumala veewe saawa kumi nemu tusinga ne saawa kumi nabbiri nze ekyokusanga bamutta agenda yesi abamoli bwebakola bali enguzi bwebakola thats what they do these are cases mu uganda ezabamawulibwoba olidde lya kikumalabaserikalemy argument was hmm. nti bwotakkiriza nti olugendo diiru eguddemu ekikoosi tuyina kyetuyita edead diiru hmm. nti diiru wagiteekamu sente era mu makampuni agasinga obungi baba ne sente nti if it goes 5 million ku nguzi tetweyongerayo thats why temujja kujanga wange na bifayiro byammwe nti loya yamubbanze mukolere mwana wange eh, eh, eh, nali sikumanyi kakati loya nkukuba kibooko toleeta byabusiru sagala nesamirangakulubaale wa bwavu eh. no ajja nebipapula bya looya looya ye wamukole kyeyakubba mm -hmm. if lawyer goyinza okudda empapula zemulago nonswalira omusawo omuganda kakati nalabye pasita gwe bagamba hmm. tiye abadde ajja abakazi mumaka nabagamba ngaabasamize bwe bakola hmm. kakati naye banamateekako amaanyi ngagabulaini wite ekyo kikutegeeza sidde embiri abakyala brain white yalina gwe yakuula yes ebyabulaaka dola milliyoni za dola esi nti kakati lwaki abakazi tebatadde maanyi kwojo pasita gwe balaza ate nebawala balungi hmm. bategerekeka yabagambanga nti obufumbo bwammwe tebujja kuwangala oyo omusajja gweyagala yesu tamwagala munnange ekintu kyo nakirabako ibabalaza ekirokakati ah, ah, matemba anaavaayo waliwo omukyala eyatwala omusajja we ewa pasita nga baagalana nagati akankutwala ewa pasita wange awe waayisa pasita navuga nti oyo siye musajjawo n'amutega eh, omuyaayi eh. eyamutunza poloti n'amubba se na buli kimu kyonna n'abasawo abaganda bwe bakola akugamba munange siina musajja toyina musajja nti eh, kakati nkuwadde eddagala lino totunula mabega naye omusajja gwosooka akulamusa kozi kiri mabega wa sabuli kati omukazi aba atambula owa bodaboda maama nga nninga nina gyenakulaba mhm. ate bannanga omusawo ayina eddagala mhm. olubadde okuvayo omusajja tanka babadde bamaze ebbanga akukwanya ayina amagezi kyobulaba bannamaganda abagagga akwana omwetisi w'emigugu n'amwokya kakati wata muteringeyo mm. nti bano bamafiya ba uganda tebakkiriza setibaaka nti diirwa efudde if the president tells me nti ekyuma kino kyekigenda okukuba sente kyekigenda okukuba sente kyekigenda okukuba ebigezo mm. kyekigenda okukuba gundi obululu ate ekigoba nti ambunja kweyambisa technicalities nga bwe yeyambisa luli okuba bamatembe mm. n'alwisa sente yes. ekyokubiri olina okitegeera nti bano ono omulamuzi omupya mm. ize munyolo bunyolo tibagenda yes. ekyokubiri ono omukazi yali headmistress bamaze okutegeera enfa kasujja gyeyafaamu kasujja died miserable man casing government bamutwala ku bwambasada e saudi arabia yagenda okufa nga naye nga kasujja kalyeyo yonna museveni yalina abantu ekumi mm. batenominated kasujja yalimu azizi eh? n86 bwe balonda okukola constitution kasujja yalimu ne omugenzi bombi bagenze kati negundi ne ono kagwa medi museveni beyaleeta kasujja bali mu banka yaabwe kuva dda kasujja nedda mm. kasujja abadde ava mu famiry yamaanyi era mwemuva mawuyo ono mwenyina wa kasujja oyo ndowooza akola migaati mugagga nnyo mm. famiry yaabwe eri badde prominenti mu busiraamu mhm. laba bwe bamuleeta mwereketa komission n'afiiramu kigundu aningi kasujja bamwonoona nnyo natuula ne kasujja mu mmotoka ngaakaaba va ku luli lwe yafukira mu mpale wa pulezidenti mm. naye bamutaddeko nandawula bakuba kasujja kunandawula omukyala baliakuteesa eh, ate nze yali atukula nenamboozi nemubuuza musajja gwe owakakookolo ddala kasujja eyakwokya naga neddayagamba yagamba nti seedawula yali minisita wa finance mm. n'aleeta ekiragiro nti omuntu yenna eyafuna obuvune ng'aweretedde yekka gavumenti genda musasulira bamatembe ne bamugamba tife bwetukubira kasujja tugenda kulagira gavumenti ekusasule the man was receiving expensive treatment in south africa mm. nawandika ku matembe ekitabo ku tears of corruption mukube nomuteeka wali nemwabyayabi ate ye bwe yawandika mu kitabo kye yanteekamu yali aluza simanyi information mwekimanyi nti akakiiko k'ebyokulonda ako babadde babazanyira ku bongo mhm. mumanyi nti abakyala befudisi bekalakasanga kaveewaawo nebajja ne ku palamenti nebatula nti akakiiko kaveewo mm. nga e, akakiiko wekali ekyapa kiri kimu kiva wali nga kulufula nekikwatiramu poliisi mm. nekikwatiramu minisitu ya wak mm. kati ekyapa bakitemamu bakitunde kutunda kyapa eh. naye mbagamba nti you people you don't reason if the commission, commission office which are in kampala attack it every day relocate what you going to guard it when you relocate it to the villages ekyapa bakitemamu ekyapa kyebugolobo biwali mm. balibya be bagula bugolobo ekyapa weekiri tekiriwo ekyapa kya state house entebe weekiri ng'owulira nakale bajobojja musimanyi museveni bamuguziza ebyapa ebifu ate ffeffe abanoonyeza museveni akaluuyi omukazi yatutta nnyo bakugamba mirundi mukama wolaba bamusiba ebyapa yakadiryenekolozapulezidentiyagula ettaka do you believe nti omusajja yaguziza museveni ettaka asobola okuwaayo okukkiriza okulemera ekyapa gwosasula otya nga tewali transfer forms